O projeto com que eu entrei é a Chinua acessórios para empoderar mulheres. É uma produtora audiovisual de representatividade periférica LGBT. Bom, eu entrei com o projeto A Batalha do Caos. Entrei com a conta de fadas, voltado para a periferia, voltado para brincadeira de criança. Nem sabia que tinha, de alguma forma, um impacto na sociedade. lembro como eu conheci a colaboradora. Eu só tinha lido que o colaborador estava procurando mulheres pretas, periféricas, que queriam desenvolver um negócio, mas não entendia o que era o instituto em si. E aí você fala, porra, tem essas pessoas no mundo, eu não estou aqui sozinha, não é um mundo ruim, é um mundo bom. eu consegui crescer de fato. E a colaboradora me trouxe coragem, autoestima. Você se sente acolhido. Porque antes do empreendedor tem o um ser humano ali. A primeira pessoa que eu conheci do Procomum foi a Simone. Eu tenho muita admiração pela Simone, na verdade. Uma negra, de dread e tal, uma imagem parecida comigo. Eu acho que o principal diferencial, para além de um processo de formação mais objetivo assim das aulas, que a equipe tem ficado sempre muito atenta às pessoas como um todo, né? Para uma posição empreendedora que implica liderança, se você não tem as questões de autoestima trabalhadas, isso compromete como que essas pessoas colaboram? Como que elas é, entendem que elas podem ter autonomia e que elas são importantes, independente das narrativas que muitas vezes são construídas sobre elas? Qual momento ou atividade que mais te marcou nesse processo da colaboradora? chorar. Foi eu acho que a teoria da mudança, porque realmente eu consigo identificar o que eu queria para mim, como eu queria ser vista no mundo e o que eu poderia fazer. Sou eu que estou ali, sou eu que estou fazendo alguma coisa por alguém e por mim também. Não sai mais que isso. Para quem quer começar, para quem quer quer ser ouvido e, e não acha que é capaz, aqui é tipo, parece que tudo acontece, sabe? E meus amigos, meus parceiros, a gestão aqui, é tipo, é tudo muito perfeito, até o cachorro. ah, eu sinto um sentimento de realizada, né? e mais motivada até a incentivar outras pessoas com o meu trabalho. Eu aprendi a pedir ajuda. E está sendo muito da hora me ver assim diferente, criando projetos que podem dar certo. É muito legal me ver como empreendedora agora. Deixei de ser só uma fantasia.